aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje eu joguei nas casuais Eu fiquei um tempo sem jogar E hoje estou aquecendo os motores Então confira o vídeo até o final Confira a minha jogada enfrentando Julie, Akuma e Laura E é isso aí, bora pro jogo A queridinha do Street Fighters. A queridinha porque a primeira personagem, né, mulher do Street Fighter foi a Chun-Li. Os golpes dela são bons. Volta! Fica aí nesse canto. Morre logo! esperta com ela, porque o poke dela é muito bom. O antiaéreo é rápido. E ela é cheia de mix-up. Pra confundir. Esperta também. Oh, e o VT dela, gente? Nossa. Para. O VT dela... Nossa, quando ela solta... É, é horrível. Fica duas horas. Hum, não me deixa tonto. Vai ver, sua vadia. Final round. Fight. Parar de elogiar. Não tá merecendo, não. <laughs> お前はもう死ん Vem で cá, いる vem. Mas também a... fica pulando. Tem que pular quando eu dar o pilão de cima. Vá lá! Toma aí meu poder, fica nessa perna aí. Não morreu! Vai! Tá bom ganhando. Bora! Round 1 Fight! Tô esperto, a Chuli. A Chuli é uma personagem forte pro Zangief, eu acho. Comentem quem gosta de enfrentar a Chun-Li nos comentários. Vai. Cuidado com esse VT dela. Ah! Minha, vou pro outro lado. Duas horas! chega, né? Toma! Vai! Vai, Yacht! Round 2 Meu, essa mão dela, esse pé, pra matar um mesmo. Vem, ó. Para, saqueta! Puxa vida. Puxa, esse VT de novo! Sai! Furioso! You win. tá bom, continuar aqui, gente. Acompanhe. Vamos ver quem é que vai vir. Three hours later. Another fight is coming your way. My iron butt. Round one. Fight. Akuma. Akuma veio todo iluminado. Não vem, não. Vicky, vem, Akuma. Tá toda se preparando. Fica pra lá! ainda no desespero eu erro. Fique <laughs> vem. Ah, fui dar meu pilão, saiu meu Perry. Vai, vai, dia, morre logo. Não tô girando um botão não, viu, gente? Jogando de qualquer jeito, Isso aí não tá valendo nada, não. Tá valendo nada disso mim! Eu dei minha mão primeiro! Roubo! Ladrão! Round fight. Agora você vai ver. Ajeitando aqui, pra cima. Com muito cuidado, né? Pra não tomar farofa. que ainda ele não deu, né? Mas... Pra matar logo, diz que lembra. Final round. Agora você vai ver. eu jogar, por favor. Fica quieto. I am the protector of Russia's skies. Puxa vida, vou morrer assim. Ah. Que coisa. You lose. bom, você jogou bem. Agora vamos, vamos continuar. Bora. Vamos ver quem é o melhor agora. Ah! Vem aqui, vem. Iluminado. Se é aquete. Poxa vida. Esse golpe da cabeça, gente. É horrível. Minha, tirou até o meu... Minha jogada do urso. Eu preciso sair daqui, nesse canto. Tá, aí vai ganhar. Vai, ganha aí, tá bom tive que fazer, fiquei até, <laughs> até os passarinhos. Round two. Olha, saiu do meu pilão. Tá esperto. Não para. Desse jeito eu vou ficar tonta de novo. errado. <laughs> Jogou bem, vai. Fazer o quê? Ainda bem que não tá indo ponto. Continuar, não pode ficar nessa vergonha, não. Three hours later. Round one. Pessoal, me acompanha. Olha só, é a brasileira. Essa Laura, ela gosta também de agarrar. Ela fica se afastando, e depois vem com tudo. Tá. Igualzinha é essa dela. Vai. Siberian Blizzard. Vem aqui. Pode deixar a então. Já tem que agarrar. <laughs> Escatou a distância em vez de não dar o golpe dela. Ah, se afastando. Olha, tirou meu pilão. Mas você tá soldada, calma aí. Vou te pegar. Não vai ficar assim, não. esperando aqui uma oportunidade pra já chegar. Então, meca positivo em tudo. Toma. Vadia, morre logo. Ah. Mas valeu. Eu lutei bem. <laughs> que não pode desistir, gente. É assim mesmo. Uma hora a gente ganha de perfect, outra hora a gente, a gente ganha. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Agarrando sozinho aí, é. Toma o meu agarrão. Vem aqui. Oi, ainda errei. agora eu já sei. Vai ficar com essa mãozinha, calculando a distância, calculando a distância, o poder da matemática! Toma! You win! Ufa! Olha, vamos jogar, vamos jogar pra treinar isso aí, porque Pra não passar vergonha. Bora, amiga! Round one. Fight! Agora você vai ver. Ah, querendo me agarrar de novo, né? Tá. puxar, mas você gosta de agarrar, né? batendo, né? Dando esse chutinho. Você quer que agarra, você vai ver. Vai, coloca essa perna aí. Tá, já tá morrendo. Ai, colariate! You win! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Então, até mais! Tchau!